Dios, la hostia. Sí, sí, estoy, estoy en ello ya, Miguel. Dios, pero es que no me atrevo ni a estar aquí ya. Dios, pero mira el Pedro lo que acaba de caer aquí. Dios. Dios, vámonos de aquí. Como acércate, vámonos de aquí, Miguel. Vámonos de aquí, Miguel, estás loco. Miguel, está grabado, yo me voy para adentro. Yo aquí fuera no me quedo. Chayo. Se ve claro, Miguel. Miguel, este es mi móvil. No te preocupes, hombre, no me lo vas Mira, a pasar. Mira, está bien grabado. No, me lo vas a pasar, no te preocupes. ¿Estás grabando? Sí, sí. Venga, no te preocupes. Ah, vale, vale, vale.